Minecraft, mas eu não posso encostar no marrom. Ok, eu vou aqui. Meu objetivo é, é fazer uma picareta de pedra. Isso vai ser bem fácil, porque eu, porque eu não sei, porque isso é uma short. Então, então vou pegar aqui uma madeira para completar isso daqui. Eu tô tão perto, eu, eu não posso demorar muito porque o vídeo aqui. Uma picareta. Vai logo, vai logo. não posso morrer, não. Um, um dois, três. Vai, vai. Eu, eu, vou conseguir, eu vou conseguir. Não, não, não. Terra não. não. Vai, vai, vai, vai. A gente vai acabar. Eu acredito. Consegui.